noves propostes a la millorada versió de Moodle que tindran al Tecnocampus a partir del setembre. Es pot marcar automàticament o manualment quan s'ha acabat una activitat de l'aula. La preparació dels nous recursos i activitats és més simplificada i permet condicionar unes propostes amb altres. Una altra novetat és que hi haurà un calendari general que recull les dates de cada calendari d'aula en el que s'està assignat. Ei, ho has sentit? El què? lo dels professors del Tecnocampus. Què els passa? Que a partir del setembre ficaran les notes al Moodle i aquesta serà les oficials. Però no s'havia de posar dos diferents? No, no, tot el Moodle i ja està. Mm. Anem-hi. I jugant? Sí, els professors del Tecnocampus juguen un joc de reptes sobre Moodle. De veritat? Sí, posen un comú de propostes i han de resoldre un repte, i s'ajunten per resoldre'l. I guanya un o guanyen tots? Home, guanyen tots, ja que tu tens una idea i després em pots votar més amb elles. Sí, a més, cada setmana donen un premi a les dues millors propostes. Carai!